Türkiyə prezidenti zəlzələdə həlak olanların yaxınlarına ödəniləcək məbləğ açıqlayıb xəbər veririk ki, onlar 100 min lirə, yəni 5300 dollar alacaqlar. Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra Türkiyə lideri qeyd edib ki, ilk mərhələdə hakimiyyət zərər çəkmiş rayonlardan 30 min evi yenidən tikmək niyyətindədir. Bu proses mart ayından başlayacaq. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sözlərinə görə insanların bu vəsaitlərə təcili ehtiyacları var. Bundan əlavə Ərdoğan 1 milyon 600 min qurbanın müvəqqəti mənzil aldığını, 2 milyondan çox insanın təxliyə edildiyini bildirib. Fevralın 6-sında Respublika ərazisində 9 saat fasilə ilə 2 zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar 10 əyalətdə və qonşu ölkələrdə hiss olunub. Son məlumatlara görə 35418 nəfər həlak olub. Erməni xilasedicilərdən rüsvayçılıq. Ermənilər bir daha dünyaya öz xüsusiyyətlərini, əsl simalarını nümayiş etdirmiş oldular. Türkiyə zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək adı altında gedən ermənilərin soyğunçuluqla məşğul olduqları üzə çıxıb, Korona xəbər verir ki, Milli İstihbarat Təşkilatının əməkdaşları Adıyaman şəhərində zəlzələ zamanı dağılmış evdən qarət və oğurluq etdiklərinə görə Arsen Qazaryan və Vahan Süleymanyanı saxlayıblar axtarış zamanı onların üzərindən ölən Türkiyə vətəndaşlarının sənədləri, şəxsi əşyaları və qızıl zinət əşyaları aşkar edilib. Hatay vilayəti prokurorluğu talan maddəsi ilə cinayət açıb. Həbs olunanların hər ikisi Ermənistandan olan xilasedici qrupunun nümayəndələridir. Türkiyədə zəlzələdə zərər çəkənlərə yardım aparması ilə gündəmə gələn Sərvər Bəşirliyə Rusiyada yaşayan Bəxtiyar adlı Azərbaycanlı iş adamının avtomobil hədiyyə edəcəyi açıqlanmışdı. Xəbər veririk ki, aparıcı Tarix Əliyevin Ümid ilə gəl proqramında Sərvərin maşınının açarını bu gün təqdim edəcəklərini demişdi. Tolik bildirib ki, Sərvər Bəşirlinin valideynləri ilə görüşdükdən sonra ona avtomobil vermək fikrindən daşınıblar. Belə ki, ailəsi həmin gəncin evinin olmadığını, maşın üçün ayrılan pulun onun evinin tikintisinə sərf edilməsini istəyiblər. Tolik sərvərə 10 min manat verərək ev hazır olduqdan sonra əşyalarına da yardım edəcəyini söyləyib.